काल करे सो आज कर आज करे सो अब काल करे सो आज कर आज करे सो आज कर आज करे सो अब काल करे सो आज कर आज करे सो